Halo Sobat Desa, kali ini kita akan membahas mengenai pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama atau BUM Desa Bersama. Yuk kita simak. Kita mulai dari alur pendaftaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama. Pertama, Sobat Jaksa, buka halaman website bumdes.kemendesa.go.id. Kemudian, pada website tersebut pilih login Bumdesa untuk pendaftaran Bumdesa. Atau pilih login Bumdesa bersama untuk pendaftaran Bumdesa bersama. desa untuk username diisikan dengan kode desa berdasarkan Kemendagri nomor 146 tahun 2020. Untuk password, diisikan dengan menginput Kemendesa 2021. Apabila sudah, jangan lupa klik login. Sedangkan pada portal Bung Desa Bersama, pilih login jika Bung Desa Bersama sudah mempunyai akun atau username. Dan pilih registrasi akun Bung Desa Bersama jika Bung Desa Bersama belum memiliki akun atau username. Pendaftaran nama Hal pertama yaitu kepala desa mengisikan form isian pada website BUMDes dan memperhatikan hal sebagai berikut. Kemudian, pihak kepala desa mengisikan pernyataan secara elektronik seperti apabila sudah, cek submit kemudian dokumen akan tersimpan. Pihak verifikator akan melakukan proses verifikasi nama. Dan prosesnya, pendaftaran nama dapat disetujui ataupun ditolak. Penolakan pengajuan nama dapat terjadi dikarenakan batas waktu dari penolakan hanya satu hari kerja. Apabila terjadi penolakan, maka pihak kepala desa atau bung desa segera melakukan perbaikan dokumen pengajuan nama. Bila pengajuan nama dan perbaikan nama telah sesuai, maka pengajuan nama akan terverifikasi. verifikasi pengajuan nama menghasilkan sertifikat pengajuan nama di mana batas waktu pengumpulan dokumen paling lama 40 hari. Pihak desa segera melakukan musyawarah desa untuk BUM desa dan musyawarah antar desa untuk BUM desa bersama. Pembahasan muslim dan MAD dilakukan untuk melengkapi dokumen pendukung seperti selanjutnya adalah memilih pengajuan sertifikat badan hukum untuk pengajuan sertifikasi badan hukum. Isikan form sertifikasi badan hukum seperti yang pertama, isikan nomor berita acara muslim atau UHD dan kemudian asal dokumen dalam format PDF. Yang kedua, isikan nomor perdes atau perdes dan atau dokumen dalam Yang ketiga, isikan nomor anggaran dasar dan atau dokumen dalam format PDF. Yang keempat, isikan nomor anggaran rumah tangga dan atau dokumen dalam format PDF. Yang kelima, isikan nomor dokumen program kerja dan atau dokumen rencana kerja dalam format PDF. Yang keenam, isikan nomor surat kuasa pendaftaran badan hukum dan atau dokumen dalam format PDF. lupa tuliskan modal awal bindesa atau bindesa bersama, kemudian itu jenis usaha berdasarkan KB tahun 2020. Jika dokumen pendukung lengkap, klik checklist. Jika formulir pendukung sudah sesuai, klik checklist. Dan bertanggung jawab penuh terhadap isi dan dokumen pendukung, klik checklist. Terakhir, submit pendaftaran. Tim verifikator akan melakukan kan dokumen yang diupload ke dalam sistem. Apabila dokumen telah sesuai, maka dokumen akan terverifikasi. Kemudian, data dan dokumen yang terverifikasi akan terintegrasi secara otomatis dengan sistem pengaturan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM untuk selanjutnya dilakukan penerbitan sertifikat badan hukum berdasar secara elektronik. Selamat mencoba.